nang benda no siliang tan kepala la ide benda no ke jingkla si punya sibu subscribers baru kita jual untuk dapat banyak video sekali ke channel story telah london perlok samla rang ba temen kentai bercenrang hakar punya utrik ngin yami pat ba syalaki jongki polling station klempen le no e eh, wat tangkawi kebut ngidei ban sim kabu ya ka hok long try kum kinong sang sinong jong ke jela bad jong kori tang ba shwa bangin senyon yubudam ngidei ban da perkat janai ba namar dei tang hangi bad dei ru tang hang ni ka pertei kan siu i ni langi be ni sta kum ke jaj ben riu ke kadang don kam sibun ki anjing ya dah ngidang don kamru sibun ki kampel roy ai bakan ni ka samoy kan long ka pali jungi ngimben lani ngim kno iyeno inuru henry kenang bandam no silang tan kepala habaro ki kam jit yo bale hok unong yalam hang ni ka prediction lala jabun ke npp chief minister kan lek show konrad sangma Lada job buon ke UDP kan lek Syeba Medba. Lada job buon ke Kongres kan lek Syeba Binsen H Pala. Lada job buon ke VPP kan lek Syeba Arden Basayomoy. Lada job buon ke TMC kan lek Syeb Doktor Mukul. Lada job buon ke BJP kan lek Syeba El Hack.